هل ستسمح الحكومة السعودية بزيارة الوفد البرلماني البريطاني للسجينات أستبعد لأنه زيارة إذا جاء الوفد البريطاني هذولا الوفد البريطاني ما راح يقبل يشرب شاي ولا يشرب قهوة ويسوي له عرضة ويمشي هذولا خاصة اللي جايين بالذات أصحاب مبادئ يعني ما جاي وفد بريطاني عميل للنظام السعودي من ياخذون فلوس جاي ناس أصحاب مبادئ يبون يقابلون يبون يسوون عمل عمل منظم قائم على أساس تحقيق تحقيق آه، مبني على نظام قانوني سليم فما راح يقبلون بالغش والخداع يبون يقابلون السجينات يبون يشوفون مكانهم يبون يقابلون أقاربهم يبون يقابلون اللي حققوا معهم يبون آه، آه، السجينات يعني يأتون معهم بأطباء يفحصونهم يتأكدون من آثار من اثار التعذيب ما يمكن يسمح النظام السعودي هذا الشيء ما يمكن مستحيل إذا سمح معناها سمح لفضيحة هائلة في آه، السجون